аба шары асманга көтөрүлүүдө АБ жана цд кесиндилери өздөрүнө жарыш болуп калууда которуу кыймылы шамал урду шар оң тарапка кыймылдай баштады АБ жана с кесиндилери өздөрүнө жарыш бойдон калууда которуу кыймылы шамалдын таасиринен улам кабина кыймылдай баштайт кыймылда шардагы АБ кесиндиси өзүнө жарыш бойдон калууда ал эми СД кесиндиси андай болгон жок шардын кыймылы которуу ал эми кабинанын кыймылы которуу эмес